Setuju lah. kau boleh kerja dengan syarat semua gaji kau aku pegang biar aku uruskan senang nak uruskan kewangan keluarga kita